Всем привет, друзья! Э, сегодня будет тест-драйв BMW X5, классика немецкого автопрома. И, собственно, мы начинаем. Дрончик у нас достаточно простой, э, но тоже очень-очень такой прикольненький. В общем, ничего лишнего. И что нужно, тоже есть. Давайте попробуем прокатиться. Включается у меня панелечка. Что кромка она какая-то. Ну, едет, кстати, очень бодренько. На роллер гирует классно. Все нравится пока что. Каждый сети гардеробинг фпс-очку кушает ну, прилично. И сегодня мы обязательно, конечно, э, замерим максимальную скорость до 100. Ну, максимально не факт, что получится, но до 100 точно замерим. Но я думаю, что у нее будет такой, что-то в районе 8, наверное, секунд до 100. А максимальная, наверное, 180 может быть. Ну, не знаю, не знаю. Сама машина очень классная, ведет себя на дороге очень-очень приятно. Повороты входят нормально, переключается быстро. Мне все пока нравится. Давайте пока играть шашечки. Давайте-ка... Блин, поставил трафик на 10%, но все равно довольно плотненький. Теперь немножко по моду. Мод сделан качественно, стрелочки все работают каком-то работать. все нравится, все нравится. Ну давайте шажечки. 150 километров в час. 160. Сейчас с горки поедем, а и не въезжаем мы тут. Ну, нормально, кстати. Это было на четвертой, кстати, на ней всего 5 передач. Странно. Очень странно. 170 мы уже едем. Даже, может быть, 200 поедет. Ну, давай. Сто девяносто шесть. Да, 200 поехало. Очень, очень хорошо управляется все, мне пока нравится. Конечно, подлагивает все карты на такой скорости, но это очевидно было, что будет подлагивать. Нормально, слушайте, 213. Ой. 213 километров в час, пока мы замерили. На самом деле будет все очень примерно, потому что пока буду мерить с э, телефона, потом я уже добавлю секундомер. О, гелик сзади стоит. А потом я уже добавлю секундомер э, в видео. Ну, пока так. Примерно скажу, а вы уже сами видео посмотрите. Покрутим немножко оборотами. И поехали. Десять и два, ребят. Ну, как вам сказать? Если честно говоря, так себе. Я ожидала от Бэхи чего-то большего. Что она будет порезвее немножко. Ну, может, мод так сделали, может, она в реальности порезвей. Хотя я не уверен. А максималку мы уже замерили 213 км в час. Ну, конечно, может, у нее побольше максималочка. Но то, что мы смогли из нее выжить, это 213. По ощущениям очень классно рулится, но если реально у нее 10,2 раза то очень неприятно. То есть она нормально так едет, более-менее. Ну, нормально, нормально. Даже летать умеет. Так, ребят, переместились мы уже на уфрудик небольшой. Ну, точнее, как небольшой, единственный здесь. Вот. Так. Вот, я налево. Ну и просто бездумно кататься мы не будем, поэтому проверим сразу диагональки на ней. Ну давайте аккуратненько. Да уж, геометрия, если честно, так себе. То есть вес у него такой. И вот такой она не берет, честно говоря. То есть все, она села. все, и дальше ее никак уже отсюда не сдвинуть. И села она в таком месте, ну, как бы, ну, не слишком, что... И жестко. Может, что назад выйдет, не знаю. Ну, что-то не похоже. Ну, вообще, ребят, что-то ни о чем. вообще ни о чем. Может, вы, конечно, такое сделали, но я что-то сомневаюсь сильно. Давайте вот эту хотя бы... И эту не возьмем, воу. Вон, давайте вот сюда. То есть вот здесь она по геометрии проходит. И все, и сели. То есть вы понимаете всю проблему. Вот тут вот, мы должны двигаться спокойно. Да, тут по геометрии все прошли аккуратно. И тут даже не сели. Но ну, такая подзаниженная, походу. Не знаю для чего. И вот тут она села. Все. Ничего не сделать. Давайте попробуем диагональку здесь. То есть берем за счет скорости. Средств вот такой вот, все, сильно назад опять же. Сейчас на скорости, хорошо. Все цепляем. Тут даже не въезжаем, даже на первый. То есть по геометрии все как бы очень так себе. Ну, вроде эту горку взяла, но она взяла ее только мощностью. Нет, даже ее не взяла. Как я купил BMW X5? <laughs> Ну, многие не поймут. Давай объяснять. Все, кто поймет, все поймут. это было совсем отлично. Давай сейчас аккуратненько попробуем. Конечно, грязь здесь нельзя проверить, но я думаю, что с такими шинами мы по грязи-то не очень будем. для перспективы с грязью у него была бы неплохая. Так, мы ну уже едем, но ну, вот на это мини-мини-не дороже. Если это, конечно, может так назвать попробуем вот здесь вот этот бродик переехать. По должны были брать забрать. Потому что ну здесь совсем сложно. Не ну знаю, что может легче. Ну да, возьмем, наверное. Ну, вообще спокойно. В общем, всем спасибо, ребят, за просмотр. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если это так, то поставьте лайк, э, подпишитесь и поделитесь с этим видео с друзьями. Надеюсь, им тоже понравится. В общем, всем вам огромной удачи и пока!